piriruy sanamlar aqlim olsalar armonlar dilimga G'ulus solsalar oh desam Ahlarim yetib borsalar go'zal dildorge o'sha dildarga Tarih ruhi sanamlar aqlim olsalar armonlar dilimga g'ulus solsalar ah desam ahlarim yetib borsalar go'zal dildorga o'shal dildorga ishqing osmonida kuzgunlar uçsa ismingni baharlar gülden so'rasa men emas sevgimni xayollar kutsa bu canım halakda jonim halakda uzunlik biz qilgan ahdi eh paymonlar ko'nglimdan suv ichib o'sdi hijronlar meni olib ketdi hurug'umollar osmoni falakka osmoni falakka sen bosgan izlardan gulladi shamam sanolar qalbimdan izladi maskan faqat og'ir bo'ldi o'zi suymagan o'shal yurakka o'shal yurakka pariro'y sanamlar aqlim alsalar armonlar kelar dilimga xunusaz salar ah desam onlarim yetib borsalar o'shal dildorga o'shal dildorga go'zal dildorga o'shal dildorga